Em dic Josep Antoni Martínez, sóc el gerent de l'empresa ATF, assessors tècnics formatius. Bé, nosaltres hem participat des de l'inici en el disseny de, de, de l'espai i el projecte CREVE eh, i ens hem responsabilitzat de tot el tema de formació. Eh, quan nosaltres vam començar aquí, eh, de fet, eh, va ser que ens van cridar des de l'Ajuntament i des del Departament de Promoció per, eh, bueno, per veure com podien transformar un taller que es tenia aquí de soldadura eh, en un altre tipus d'espai, de, de taller. En aquest moment van veure que el vehicle elèctric tenia potencial i eh, jo crec que el més innovador del projecte amb l'Ajuntament va ser que van pensar que no, que no hauria de ser única i exclusivament un taller de formació, sinó que el CREVE hauria de ser alguna més. No? I ara, amb l'edifici nou, tenim una plataforma encara millor per poder fer-ho. Abans només ho podíem fer amb vehicles lleugers i ara ho podem fer amb qualsevol tipus de vehicles. I aquí sí que podem ja atacar bastant el tema de mobilitat elèctrica d'una forma molt més seriosa i molt més, diguem, eh, ja no ens quedem les motos. Això sí, a l'inici de tot eh, han de començar per les motos i les bicis, però la projecció a llarg temps eh, serà en aquesta línia. Hem, hem fet formació per, per professionals, perquè ha passat eh, gent de tallers i instal·ladors. S'ha fet formació per eh, gent de, de, de formació professional, alumnes i profes, eh, per gent d'instituts, i s'ha fet formació contínua, eh, ocupacional. O sigui, una mica s'ha treballat tots els aspectes de formació. Lo de veritat sorprenent, no? Lo de veritat sorprenent és que tan poc temps, en tres anys, tinguem un taller que, que, que estigui reconegut per tothom. No és que tingui un punt de pionera, és que han sigut els pioners. Vull dir, eh, un procés formatiu com se va fer l'any passat aquí a Santa Perpètua no ha fet ningú. El projecte Creve eh, ens ho han vingut a mirar eh, pràcticament de tots els sectors, des de eh, sectors professionals, com pot ser RAC, eh, etc etc, sectors eh, universitaris, eh, mm, gent del Departament d'Ensenyament ha estat interessada en el projecte i el que de veritat eh, per mi ha estat sorprenent és eh, en tres anys que portem, bàsicament, Eh, la quantitat de coses que s'han fet no? en un ajuntament, entre cometes, de població petit com és Santa Perpètua.